Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να σπρίσουν. Κοσκινίζουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. το κακάο, τις βανίλιες και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Την απλώνουμε σε δύο φόρμες 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 λεπτά. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και ενσωματώνουμε την πραλίνα φουντουκιού. Στα 2 τρίτα της κρέμας βάζουμε κομμένα φερέρο και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Χρησιμοποιούμε το ένα κρύο παντεσπάνι ως βάση, προαιρετικά σιροπιάζουμε. Απλώνουμε την κρέμα με τα σοκολατάκια. καλύπτουμε με το άλλο παντεσπάνι και προαιρετικά σιροπιάζουμε, αφήνουμε το γλυκό μας για 2 ώρες στο ψυγείο, Στην κρέμα που έχουμε κρατήσει ενσωματώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα και καλύπτουμε την τούρτα φερέρο. προαιρετικά διακοσμούμε με μελιωμένη σοκολάτα, και σοκολατάκια φερέρο. Αφήνουμε για δύο ώρες το ψυγείο πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία!